imar barışıyla toplam 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. Olanlar hep oldu. Evet başkanım. Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler. Son zamanlar.